Resurrection Gang Uluslararası çete Bizi biliyorsun keke Fırat Hey Fırat Oynat sürütme amına koyayım <laughs> Değilsin umurumda Değilsin umurumda fela ha, Yapıyorsun bir bana karşımda Siktir gitme yolu gözüktü sana değilsin önünde ha Yapıyorsun praga wow. İstemiyorum seni daha İstemiyorum seni daha Bakma bana öyle hayda